бир тарапка багытталган эки күчтүн суммасын байкайлы эки динамометр алабыз ар бирине жүк келебиз. динамометрлер жүктүн салмагын көргөзүүдө биринчи жүккө экинчини илебиз эми динамометр салмактардын суммасына барабар күчтү көргөзүүдө эгерде күчтөр бир тарапта багытталса анда алардын тең аракет этүүчү күчү бул күчтөрдүн алгебралык суммасына барабар